Ah, necesitan un referee. ¿Hay un referee, en la casa? ¿Un Referee especial. ¿Un referee? Ok, Yo, conozco un referee, espérenme, déjenme lo traigo. ¡No llegó el referee, culo! <laughs> ¡Ya llegó el pinche referee, cara de mi miembro! <laughs> I'm the pero ¿alguna vez has sido referee? Eh, por, por, supuesto, siempre yo tengo mucha experiencia. Eh, espérame. Eh, eh, <laughs> eh, quiero, que sea... Pero quiero, que, quiero que sea una lucha justa. No trae nada, no trae este. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¿Trabajas en FedEx? <laughs> <laughs> A ver, que comience los chingadazos. Are you ready, guys? Yeah. Venga, venga, venga, relevos australianos, técnicos contra rudos. El hechicero dice que le digo no, dice. El eh, titán, mire nada más. stop break his leg! break his leg! That's it! ¡Yes! ¡El de grandes! ¡Sí! ¡Te ¡Te Yo pregunté que si tranquilo, tranquilo. That is... Wow. Oh. Yeah, everybody get Fight back! Zostaw, nie wiadomo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! uno Oh my god. Oh! Ah, that really hurt. You better, you better, you better, better. Yes! Oh, whoa, whoa, whoa. This is a little dangerous. Oh my god. Winner, winner! Winner! Oh!